volas diri che iu pli mi tru disoligias, des pli mi remalcovras la valoron de personae contactoi. Cai la ecranoi ne povas substitui la persona anstataui la persona in contacto in vere e la reala mondo certo io sono biologio mi bisogna stio do mi vere sopiras a momento in cui amnine devas rigardi proximulon chi è la potenziala potenzialan eh, tangeron. No. Mi esperas che vi fartas bone, mi fartas bone, mi estas tre singarda, mi devas diri. Kai balda o finigios fakte ci ci semaine. Mi finis mia in eh, classoin in en la Amsterdam Universitata Collegio mi nur havos la ni diru la defendon kai tre probable tre probable gestos gio casos uh, eh, retume do mancos al mila contatto con mia studentoi. Ciar char pasi tagon postago sen uh, eh, vidi homon reale ne facilas. Caido mi ci ci un tagon mi clopodas havi i un contacton con iu homo. Por resti homa. Facte ni devas resti homo e stajo. Ca ni ne povas tion fari sen havi la contacto in real monde la umi. to resto con ni con medito con ni tango Saluton, kai bonvenon al nova Zamenhof amenito. Kai kai el vi diris al mi che ili preferas la malnovan ne diru aranjon de la meditoi do mi decidis eh, hodiau contentigi vin per montrado de mia visagio kai de mia legado mi legos recte è la la originale del caro ciam cai ci foie mi electas malfacilan texton. temas pri la letero al kofman pri la lingua del hillistoi cai mi legos la comenzon ie pagio 300 Cara Signoro, ne fininte ancora la legadon de mia brochuro vi esprimis al mi vi angioion per tio, che mi elgetis la demandon de lingvo. Tial mi presentas al mi chier malagrable vi credeble esti surpresita, chiam vi en la dua parto de la brochuro tamen trovis tion demandon post multa chanceligiado, mi tamen entreprenis la demandon de la lingvo char mi convincigis che hilelismo sen la lingvo ne niel povus existi ci havus ne niun senson cae presentus nor falsan ne vivi povan compromissum to citiu el tiro et se vi sias ne nion pre hilelismo montras al vi clare, montras al ni clare, che esperanto es nur la dua parto de pli ideo, che estas facte rilata alla interna ideo de esperanto. No, mi vola substrechi factum. Citiu letero estis privata. Do, gi publicigis nur en... 1929 quiem aperis la originala vercaro do post la forpaso de Zamenhof kai citiu lettero multe influis eh, kelkai uh, in esperanto ideologo in sed ver dire se iu decidas verki private la autoritarezzo della texto ne egalas al publica texto. No, oni devas ancao consideri tion, che ancao la dato. Citio lettero esis verkita en la russa al amico en 1901. No, la ideoi de Zamenhof changigis multe post tiu dato. Do, calc foie ni devas respecti la contexton por eh, ne ni diru meti en la bushon de aliulo opinion kiun ri eble ne plu volas subteni. Do. Ien mia medito hodio. Coron dankon. Do, Dankon pro la atento. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.